fuoco riscalda il mio cuore, illumina un anno nefasto, placa il mio atroce dolore, mentre consuma il suo pasto. Mi mostra brandelli di vita, ricordi di gioie passate, a causa di ogni ferita, parole che sono son lui suono questo strumento, nell'ora in cui danza la morte, mostrando il mio umano tormento che non cesserà in questa notte. Le nubi divorano la luna, il vento preannuncia tempesta, non si sente creatura alcuna, son solo anche in questa foresta. Poi tutto si ferma all'istante, il fuoco comincia a parlare, mi dice che è molto importante non smettere mai di sognare.